Halika kayo guys, pasyal tayo sa Villa Escudero sa Tiaong, Quezon. Ito kuha to sa may gate after we paid our entrance fee which is I think uh, it's like 1,400 pesos if I'm not mistaken because that was weekdays but if you go there during weekends it's a little bit expensive So ito, ito yung sinakyan namin na papunta doon sa waterfalls. Yung kariton na hinihila ng kalabaw. Ang maganda kasi dyan may uh, folk songs. May kumakanta dyan na may gitara habang nakaride ka sa kariton na yan. Ang layo ng Villa Escudero from Manila, I think it's less than 100 kilometers. So, depende sa traffic. At kami ata, inabot kami ng 1 hour at no, sorry, 2 hours and a half because of the traffic. Pero pag uh, siguro magaan ang traffic, mga 2 hours or less ang biyahe. Yan, yan yung mga ano, uh, surroundings ng Villa Escudero guys. Marami silang marami tayong marami kayong makikita diyan. Yan yung mga ano uh, fake na animals. Malinis siya at saka maraming makikita sa loob. I think ang luwag niyan is if I am not mistaken it's like 500 or 599 hectares. Para nyo lang sinabi pero hindi ko sigurado. Pero ganong kaluwag yung Villa Escudero. Kumplito yan sa loob. Pwede kayong mag-overnight. Uh, maraming mga pasyalan dyan. Mga activities na pwedeng gawin pag nasa loob kayo ng Villa Escudero. So ngayon, papunta na kami sa lunch doon sa kainan. I think doon kami sa may waterfalls daw kakain. So tingnan natin mamaya kung anong mga pagkain doon sa sa lunch. Okay? Ito, uh, ah, papunta na kami doon sa baba, sa may waterfalls. Doon kami magla-lunch. So, tingnan natin kung anong mga pagkain na inihanda nila para sa mga turista na kagaya namin. Yan si Commander. Pa, kaway-kaway pa siya. O yun, pababa, pababa pa kami doon. guys yan na yung mga lamisa ng mga kainan yung uh, painted with green yung mga lamisa na kinakainan yan na yung waterfalls guys ang tubig uh, na yan ay nanggagaling sa Mount Banahaw daw malinis yung tubig kasi flowing siya wala siyang mga nakakalat na dumi pero mabato nga lang kailangan you have to take out your shoes or else mababasa siya maliban lang kung naka sleepers ka pwede pero pag naka sapatos ka you have to take it out kasi doon kakain nakaapa-apa ka doon sa tubig habang kumakain doon sa lamesa Saka pag kumakain, kumukuha ka ng pagkain, nakapaapaa ka dapat. Bleh. Yan. Kanina raw, punong-puno yan ng mga tao. Since we came late, we arrived late. Kaya kunti lang yung naabot namin pero mas magandamang kasi para hindi nakipag hindi crowded, hindi kami nakipagsiksikan. Yan, ang dami pa rin tao guys, ang dami pa rin kumakain. Yung sa kainan, parang buffet style, pero mayroong mga certain items na sinaserve nila. Masarap yung mga pagkain. Uh, mayroong inihaw na tilapia, may mga shell, mga marami, maraming pagkain. Uh, sari-saring klase ng pagkain ang mayroon dyan. Mayroong mainit na sabaw. Alam niyo yung sabaw nila, nilalagay nila sa coconut shell. Mga prutas. Marami, maraming pagkain. Nagsawa kami sa pagkain dyan. Tapos may mga crabs pa, I think. Saka inihaw na isda. So sulit, sulit naman yung kwan. Kasi sa 1-4, 1,400 pesos kasama na yung lunch sa kasasyaw tapos itutur ka pa ng bus mag uh, drive around kayo sa Villa Escudero so okay naman yan nagpa picture kami sa may waterfalls so salamat sa panonood guys uh, sana uh, sana huwag kayong magsawang manood na sa aking channel Geopram at uh, meron pang karugtong ito yung mga uh, shows doon sa sa other part na lang makikita nyo lahat